коронавирустың үшінші толқыны бастау алды сақтық шараларын толыққанды ұстанбасақ зардабы өте ауыр болуы ықтимал қазағымның сақ жүрсең сау жүрсің деуі қазіргі таңда өзекті болып отыр індетпен күресудің нәтижелі болу үшін әрине адамға сабырлық төзім керек өйткені дәл осы кеселдің психологиялық салдары өте ауыр біз небір жаугершілік заманды ашаршылық нәубетін түрлі ауыртпалықты бастан кешкен және оны жеңген рухы берік халықпыз мұны да жеңеміз иммунитетті көтеру ауруға ағзаның қарсы тұру қабілетін арттыруға ұлтымыздың тағамдарының пайдасы ерекше ас мәзірінде балық жеміс жидек секілді дәрумендерге бай тағамдар болуы шарт ең құдіреттісі әрине жылқы еті мен қымыз ет тағамдарын сондықтан да молырақ тұтыну қажет осы орайда жақыныңды қаншалықты жақсы көрсең соншалықты одан алшақ болуды уағыздаймын мұны естіген адам әрине қарама қайшы бойда болуы мүмкін негізінде бұл бүгінгі заманның ұстанымы бір бірімізге қамқорлық тайық, төңірегіміздегі адамдардың аман саулығына жауапкершілікпен қарайық